来说，今天要阐述的几个重点，第一个不外乎就是品牌。我觉得品牌，品牌，我相信大家都当然还是很很怀疑、很质疑，到底为什么要做品牌这件事情。可是我觉得，其实我们应该把品牌很广义的来去看。我说，当然有些产业它可能必须最终一定要跨过那个门槛，从完全的代工走上自有品牌路线，实际的把它的产品。 是赋予他自己品牌价值，卖到消费者手上，这是我们一般所看到的品牌。但是我觉得所谓的广义品牌，其实就很像是我们一个人的名字一样。就套一个书本说的，就是有人说没有 logo 就好像是一个没有 logo 的公司，好像是一个没有没有脸的人。我想讲的是，你有没有去思考一件事情？今天即便你还是可以继续做代工的情况底下。 或者是其他不同的形式，甚至是贸易商，你觉得你不需要做品牌吗？我觉得这个答案其实是是肯定的，你一定要做品牌啊！今天不管你是任何一家公司，你一定要做品牌啊！为什么？品牌品牌就像是一个一个人的名字，就像是一个可以被流传的口碑。为什么在网络资讯这么多？ 这么爆炸的情况底下，如果你有一个品牌的一个情况存在，你今天做的任何一个好的事情，客户是有印象的，客户有印象就有机会介绍给其他人，所以我觉得品牌是很重要的。那当然，大家在这个品牌过程中，常常碰到的一个最大的困难就是，呃，可能光是第一个品牌的一个关键的元素，那个 logo 就很难产生。那我觉得现在大家不用困扰了。 尤其是所谓的外销公司，我觉得过去这是我一直也觉得是一个很困难的课题，但我现在可以解决了。我想清楚了，其实这中间有一个很重大的观念，就是说，今天如果我们要行销的是全球，有很多人会肯告诉我说，哎，今天当然是一个很全球性的品牌，我的客户不会是只有在台湾的状况下，我是一个国际性的品牌，或者我是一个外销品牌，我还是可以回来卖台湾。 这个我也非常同意。可是，大概大家有没有在想过？那当我们在产出这个品牌的时候，为什么我们请的设计师，假设他们对于英文的这个元素，或对于外语能力的这个元素，其实是有，一点瓶颈或限制，或者是累积不够多的时候，你有没有觉得，其实你的品牌怎么看都，有点局限？现在我可以请我们。 就是全球的团队来做这件事情。今天，如果你想打造是一个国际品牌，你想看到的是一个很简单、很明确，甚至是可以能够被广为流传，好，一个好的品牌，我觉得今天你是可以跟我们一起来重新打造你的形象。